Oke okay guys, balik lagi channel gue Krisu kita channel GSL guys Kita akan lanjut lagi untuk react Ini lagi list-list banyak banget requestan untuk NCT guys Ini salah satunya juga ada si uh, Ten guys ya Ten Judul lagunya ini, aduh gak kebuka Oh iya, yeah. Ten judulnya Birthday guys Ini gue udah telat lumayan lama guys ya Kayaknya udah lama nih lagunya ya Gue gak ada tulisan uh, Kapan? 11 hari yang lalu, oke okay, jelas Jadi kita langsung react aja guys Ten, ini judulnya uh, Birthday Let's go seperti apa guys Vlog Oke. Okay. Tiba-tiba musik angker, guys. Oke. Okay. Hmm. Oh my god, lo nya asik banget. Ganteng, guys. Oh, nice, nice. Oke. Okay. Uh. Beatnya ini gue suka banget guys. Nice. Nah, itu itu menurut gue dalam produksi musik guys, faktor beat itu penting banget guys untuk ngebangun mood, sisanya menyusul. Ya kalau dari perspektif gue guys ya, untuk aransemen itu gue mendingan beat gue bagusin dulu guys. Dan beatnya udah seksi di sini guys. Hmm. Oh nice, nice. Beat desainnya bagus banget, beat desainnya bagus banget guys. Oh, oh nice sidechain chopnya juga bagus eh kucing teriak gitu ya. sedap sih permainan dynamicnya gue suka guys antar masuk snare snarenya snare snare uh, uh, 808 gitu segala macam kicknya dan segala macam itu dynamicnya bagus banget nyusun nyusun pelan pelan per bagian bagiannya itu guys cakep ten oke okay, nice hmm lihat guys cara treatment vokalnya guys di mixing di sini guys ten Uh, layeringnya bagus banget. Gila. Oh my goodness. Ini sound design juga gila guys. Perhatiin guys. Hmm. Oh shit, ditutup pakai itu snap. Damn, damn. Ten udah lah ya. Gue gak bakal aja komentar guys. Soul Dance dia emang terbaik juga guys hmm. editing vok apa music video juga sedap sih guys hmm. aduh satu biji guys ping ping ping ping ping dikasih pre-delay itu cakep banget guys dengan mix down yang banyak tuh ping ping ping itu indah banget oh my god vokalnya ten guys Dan serius guys, Ten itu lumayan uh, vokal yang bertekstur menurut gue rada unik guys. Semenjak gue riak dari Super M guys. Lihat tekstur di sini guys, vokalnya. Secara all dynamic frekuensi ya, frekuensi guys, lihat guys. Hmm. Di double vokal tuh sadol banget di situ guys. Cakep. Uh, dong dong dong. Cakep. grand piano tuh ngambil bikin suasana lebih ini guys ya oh nice grand piano nice sih chord-chord ya guys bang hmm Ini juga ya, eh, writing tuh bikin ngawang. Ini lagu-lagu tipe menurut gue tipe lebih uh, nuance gitu kali, lebih ambience guys. Lihat uh, pergerakan write-nya guys. Ting ting ting ting ting ting di kuping kalian guys ya. Nice ya simbol-simbol itu aja eh, dia ride-nya cakep banget terus bikin ngayal kita guys di sini guys ambience yang mau di build di sini hmm oke okay. smooth smooth aja ya transisinya eh. coba dikit mikir uh kena saturate di situ cakep kan. itu dia Saya saturate preamp tuh guys entah uh, di limit atau di kompres dapat karakter dari PM uh, eh, dari uh, sirkuitnya dari PM atau apa lah tiga sih pas dia berteriak shouting sedikit nih itu dia gue suka deh yang sedikit-sedikit tekstur gitu guys transpose oke okay. anjir bajunya unik-unik aja guys ya trendsetter lagi guys kayak Lady Gaga guys mm. Oh my god, drop me guys. Oh my god. Ah, oh, Oh my god. Dynamic eh guys, the best guys eh. Mm. Oh. Surgawi. <laughs> serius uh, eh, gue masa transisi untuk mengenali eh, musik-musik uh, NCT itu gue butuh waktu sebenarnya guys untuk dapat musik-musik yang seperti ini guys dan endingnya the best oh tinggi itu ten oh my god nice anjir art banget sih gerakannya budget guys ya ngumpulin air kolam di situ budget budget slow attack ganteng ganteng ganteng guys ini produsenya bagus banget guys secara video klip gue nggak bisa banyak komentar kayak itu menurut gue di mata gue keren banget guys ini vokalnya juga sabi sih eh, tekstur-tekstur uh, yang dibentuk lewat kompresor atau nggak preamp itu nambah saturate itu ada beberapa part yang gue suka banget krek krek di bagian situ gue mungkin kalian bisa Eh, search di Google Setura itu apa guys ya tapi gue gak tau guys gue suka aja kayak bumbu-bumbu tipis dikasih di situ terus beatnya juga permainan tuh beatnya smooth banget transisi dengan sound design yang menurut gue seksi banget ini ten gokil sih guys untuk produser lagu yang Blue Day gue gak tahu ini uh, single ataupun album mungkin teman-teman dari NCTzen bisa kasih komentar di kolom komentar guys oke sekian dulu dari gue thank you for watching jangan lupa untuk like share dan komen di video jangan lupa untuk subscribe Kasih guys bye